Watch out! Enemies ahead! I'll take the back! मैं मैं भी हो रहा तो कौन सा गाना है था का हाँ भाई ना हाँ भाई बोल बोल और कुछ बात कर हेलो कहाँ है तेरा टीममेट ठीक ठीक है kan Aduh. Era logo que estava सोने में हो अभी तो गाड़ी लिया गाड़ी लिया गाड़ी पीछे खड़ी है जल्दी क्या जोन आओ इसमें थोड़ी है Yeah. I'm really sorry. Get to the safe zone! Get to the Excellent safe zone! Work. ओ भाई साहब बैक पर अरे जान पड़ा तू Watch out! Where is it, Kawada? Back number लगाओ कहा मारने दिखाओ उसे मैप पे गोली चल मेरे मार्ग पर बंदे होते जाओ Get in the car. people like royal जेटी के पास ए डब्ल्यू एम है बंदे मार कर रहे हम पर सिलेंडर के बाहर है सामने वाला वहां जा लो भाई चल वहां बैठ बैठ बैठ अब तीन नंबर बैठ कितना नंबर बेटा बेटा तू जा वो सेंटर है ना तू मार दे अरे वहां मत ले ब्रो चार चारों तरफ तेरे को पड़ेगा यहां पे और हाँ, सामने जाओ सामने वाला पक्का राइट साइड पक्का राइट रुको रुको यहीं पे रुको I got big one. वो तो वहाँ पे डब्बे में समझो अभी होता तो राइट में बंदा एक है मेरे को दोनों मतलब कितने बंदा है और कितने का बोट है अच्छा। अच्छा, Watch out! यार हो गया जन जॉन भी धोखा दे दिया Brown had मारा एकदम सिप शॉट Watch out. आएगा वो अबे तू नदी में तू भागा गाड़ी पंचर हो देख लो एक बार जोर में जाके गाड़ी पंचर हो हम सुनी आवाज वो खतर के साथ बस उनके ऊपर ये ऊपर चला आ सर्कल जाइए लोग भाई दिक्कत हो ले लिया थे बोले थे नाम चार तू लेफ्ट ना नहीं भैया तू सामने थोड़ी जा लेफ्ट और थोड़ा जा नदी में लेफ्ट पूरा जा रहा है मर्द Like that's